questi entón a facer Non obstante ti sois un espectador Os concéntricos e planos Tens do abalido máis interior e infinito máis seu exterior A medida que transcorre o tempo, escoitade A realidade ocupa unha nova cortiza máis ampla e complexa que deixa atrás a anterior O tempo configura materia ou bio Por iso, ao principio non había as orgas, nomes, as cousas, amor, toda cousas, cousas, só unha cousa mentireches, un fillo. Abandonachesme porque non aturabas o meu fedor sexual, non quixeches ver a miña franqueza, porque a franqueza non ten corpo, dicíasme, é intangível. E ti, e eu, e eu, todo o que eu podía darche non estaba dentro do comprendido nas cousas que non eran cousas. Que sabrán. sentará coa vida de outra persoa. Stalin sentía preferenza polas prostitutas deformes. A Hitler amargábanlle profundamente o seu lado femenino. A maioría dos casos, gobernantes, eh, son seres aflixidos sen sexo que utilizan como cobardía a forza o que quebraron a cabeza. Como dice o cordón umbilical que nos ata para sempre a árbore do desexo. Non ten reflexos porque o seu se prepara para o golpe. O meu seu año